pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando o Coronel Folgado e também o Ninja Zeku. Peço para que vocês confiram o vídeo até o final, curtam e comentem também. Então, é isso aí, bora pro jogo! Round one. Fight! Nossa, mal começa o jogo, o vídeo já começa apelando. Muita paciência. Tô tá esperto no facão. Não posso pular, não. Tá louco com esse Sonic Boom, viu? Foi difícil me aproximar assim. Olha! Nossa! Quase que o cara ganha de perfect. Round 2 Fight! Muita paciência. Nossa, ainda não pega o meu pilão. É difícil chegar perto dele. O cara tá sabendo jogar. Está treinado. Ó, oh, faz até o V-Shift. 세라표 신기하나 딴짓 있습니다. Vamos recuperar isso. Round 1 Fight! Tá jogando bem. Ter paciência pra chegar perto e atacar ele. Oh, vai ficar assim. Ah, se eu te pego. Pulou! Eu não acredito! Gente, mas tá um roubo isso! Eu vou perder! Gastei uma barra dando pilão e com o soquinho tiro. Ele é um vou esse ele. Tá perto. direita. Nem pra pegar. Difícil, socorro! Toma! verdade, meu. Eu também tava impossível ganhar. You lose. Vem aí fazer o quê? Tudo bem que jogou bem, mas... O quê? Rebaixei de liga! Eu não acredito. Round 1. Fight! Ah, Zeku. Zeku vai ser... Eu vou conseguir aqui pegar os meus pontos de volta. Zeku, eu já enfrentei ele. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês conf conferir aí a jogada. Oi, meu chapa. Toma! Você não vai ficar aí jogando sua magia. Só mais um. É a hora temos um Sherlock Holmes aqui na... Toma! Sabia! Seu farofa! Round two. Fight. Ele vai ficar assim só de longe, que eu tô vendo que o jogo dele é assim, fugir. Meu profissional. Ah, foi pro outro lado, né? Safado. Cara, só fugindo e dando só o mesmo golpe. Descobri o Brasil! Toma! dando isso. Calma aí. Indo pra frente, defendendo. Uh, that's a bingo! Toma! Vai, fuja! Foge aí! Foge aí pra você ver. pegar os, os pontinhos. You are getting close to a rank up. Round 1 Fight! agora eu já sei que ele vai ficar assim fugindo. Pique, vem. Russian wrestling is always number one. Errou! Nossa, eu não entendi como que não pegou meu pilão de cima. vem. Para de fugir! Ai, gente. Olha só. Mas que coisa! Round 2 E se afastando e só dando o mesmo golpe. até colocá-lo no canto e... e bater com tudo. Fica aí! Morre logo! <laughs> ah, ele fugiu! Eu acredito. Pra cima. pessoal. Hoje não deu muito pro Zangief. Então, vamos esperar até o próximo jogo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Deixe seu like e comentem. Então, até mais. Tchau!